Si bien es cierto que varias de estas obras de Rumor de Paragón son duras, pesadas, bueno, mucha de la escritura de Rulfo lo es, pero de cuando en cuando se, encuentra una pequeña beta de amor, por, por compleja que a veces sea. Y esta obra de Charles Griffin, de Estados Unidos, uno de los más dotados jóvenes compositores de Calpaís. país, en esta obra escuchamos ese destello de amor. Thank you.